Irunen etxe bizitza gutxe asko dagoela jakina da. Datu desberdinak jaso ditugu azken urteotan, baina datu ofizialen arabera, 2014ean udaletxeak Irunen lareun etxe bizitza gutxe daudela plazaratzen. Hau gutxi izango balitz ere, urte berean udaletxeak 3300 etxe bizitza berri eraikitza erabakitzen du. Are etxe huts gehiago sortuz eta loa uzo edo erdiak dauden auzoak sortuz. nor da etxe bizitza politika ere duenen erantzule? Ba, irunbi. Irunbi, irungo etxe bizitza politika aurrera eramateko sortutako elkartea da, eta bertako lehendakaria Jose Antonio Santano alkatea. Pese da beraz, mila lareun etxe bizitza hutxe egonda, beste irumila irureun etxe berri eraikitzeko agindu izanaren erantzule zuzena. Gaur egun irunen aurrera eramaten den etxe bizitza politika agortuta dago. Horren aurrean, EH Bilduk etxe bizitza gutxak jendartaren eskuetan jartzeko programak abian jarriko ditu. Alternatiba, gu gara.